of the town VIP lounge. Wow! Smoking zone बनाया गया है चलिए From the view to the food and enjoy your IPL matches. very refreshing veg platter dim sum pink sauce pasta sushi dal makhni paneer labab dal, nalli rogan josh garlic naan अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि इस वीकेंड ना आप एक sophisticated and trendy rooftop bar में विजिट करना चाहते हैं तो today's video is for you because आज ना मैं ऐसी जगह पर आपको लेके आई हूं जिसके बारे में आम, um, <laughs> अभी नहीं मैं आपको बताऊंगी तो वहां पहुंच के बताते हैं चलिए मेरे साथ guys this is Bhavika welcome back to my channel so today I am at El Dorado the talk of the town El Dorado everybody is talking about El Dorado so चलिए देखते हैं क्या खास बात है El Dorado में जहां मैं खड़ी हूँ this is their clubbing area and मेरे back side पर ऊपर आप देख रहे हैं वो है VIP lounge इस क्लब में अप्रोक्सीमेटली 500 टू 600 पीपल क्लबिंग कर सकते हैं yes you heard it right और यहाँ क्लबिंग होती है four days a week that is Thursday to Sunday अगर आप क्लबिंग के चार्जेस जानना चाहते हैं ना तो डिस्क्रिप्शन में मैंने डिटेल में सब एक्सप्लेन किया हुआ है and this is the bar इस बार में सर्व की जाती है variety of cocktails wines as well as a range of non alcoholic beverages सिनेमारो क्लब में रेगुलरली इवेंट्स होस्ट की जाती हैं like live music and DJ nights these events create a lively and energetic atmosphere and are popular with both locals and tourist and guys club area से निकलकर अब मैं आपको लेके जा रही हूँ लॉन्च एरिया में वाओ लाउंज एरिया की seating capacity is approximately 30 to 40 Eldorado Sky Bar and Lounge Jaipurites के लिए ना एक फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है सिर्फ थ्री मंथ्स ही हुए हैं इसको ओपन हुए ये trendy atmosphere breathtaking views and excellent service यहाँ का डेकोर ना बहुत ही मॉडर्न एंड स्टाइलिश है with elegant lighting and chic furnishings I love it इस लॉन्च की ओवरऑल वाइब ही बहुत सोफिस्टिकेटेड और कंफर्टेबल है making it the perfect spot for any occasion यहाँ you can unwind and enjoy a delicious meal while being surrounded by beauty and elegance lounge से निकलकर अब मैं आपको लेके जा रही हूँ इनके स्मोकिंग जोन में चलिए ये सारा जो है ये स्मोकिंग जोन बनाया गया है पीछे क्लब है इधर लॉन्च है अभी मैं आपको लेके जाने वाली हूँ एल्डोराडो के अपर डेक में तो चलिए अब मैं आपको लेके चलती हूँ एल्डोराडो के अपर डेक में वाओ जो व्यू है ना यहाँ से सिटी का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस ओपन में बैठ के आप डिनर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिलीज के साथ मज़ा आ रहा है व्यू मुझे बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ का और मैं अभी और ऊपर लेके जाने वाली हूँ आपको चलिए और ये है एल्डोराडो का रूफटॉप एरिया जिसकी सीटिंग कैपेसिटी है अप्रॉक्सीमेटली 100 टू 120 एंड इस रूफटॉप से ना यहाँ आए हुए सभी गेस्ट को पूरी सिटी स्काईलाइन का एक स्टनिंग सा पैनोरामिक व्यू भी मिलता है wow I would highly recommend this rooftop to anyone जो एक स्पेशल डाइनिंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं from the view to the food and service everything was top notch और ये है रूफ टॉप एरिया पर बना हुआ बार ओपन बार है ये एंड यहाँ भी सर्व की जाती है वेराइटी ऑफ ड्रिंक्स अगर आप इस रूफ टॉप पर एक रोमांटिक सी डेट प्लान करना चाहते हैं ना तो they provide you with the perfect setup for the date मतलब आपकी डेट को परफेक्ट बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एल्डोराडो की पीछे मेरे आप देख रहे हैं बहुत बड़ा स्क्रीन लगाया हुआ है अगर आप आईपीएल मैचेस जैसे आजकल आईपीएल मैचेस भी चल रहे हैं आप वॉच करना चाहते हैं आईपीएल मैच तो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं साथ साथ डिनर एंजॉय कीजिए and enjoy your IPL matches so guys upper deck मैंने आपको दिखाया अगर आपको ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए ना अपने लिए तो नीचे एक एरिया दिया गया है फैमिली डिनर करना है अगर आपको सिर्फ फ्रेंड्स ही चाहिए अपने अपने साथ डिनर के लिए प्राइवेट स्पेस चाहिए बेसिकली आपको तो नीचे एक बहुत ही प्यारा सा बनाया गया है प्राइवेट एरिया है वहाँ मैं अभी आपको लेके चलती हूँ चलिए और ये जो प्राइवेट एरिया मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वहाँ का seating capacity is almost 10 to 12 people ये जो एरिया है ना ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा तो डिसाइड कर पा रही हूँ कि अब मुझे नेक्स्ट बर्थडे पार्टी अपनी कहाँ होस्ट करनी है अब मैं आपको बताती हूँ मैंने यहाँ पर कौन कौन सी ड्रिंक्स ट्राई की मैंने ट्राई की pomegranate and mint cooler and orange screwed up I must say both the drinks were very refreshing starters में I tried veg platter bursting with flavors and expertly prepared. Perfect. And I was served dim sum आप यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों तरह के डिमसुम ट्राई कर सकते हैं and dim sum was served with mint coriander sauce and peanut butter sauce और स्टार्टर्स में I tried pink sauce pasta मतलब उसकी प्रेजेंटेशन इतनी ब्यूटीफुल थी ना and it was a joy to eat pink sauce pasta और मैंने ट्राई की सुशी मतलब इसका जो टेक्सचर था ना वो तो परफेक्ट था ही लेकिन जो टेस्ट था ना वो था सुपर से भी ऊपर मेन कोर्स में मैंने ट्राई की दाल मखनी इसकी प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं मतलब जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन है ना टेस्ट उसका टेन टाइम्स था ये है पनीर लबाबदार इतनी रिच इसकी ग्रेवी थी और टेस्ट ना इसका अभी तक मुझे याद है मतलब मैं बहुत ही बहुत देर तक इसको याद रखने वाली हूँ इसके टेस्ट को ये है नली रोगन जोश मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ लेकिन वीडियो शूट करने के लिए मैंने ये डिश लिया था ताकि आप तक मैं इसका टेक्सचर इसका कलर पहुंचा पाऊँ इसका टे, टेस्ट तो खैर मैं नहीं बता पाऊंगी लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी और मैंने ट्राई किया गार्लिक नान हर डिश जो मैंने ट्राई की ना इज अ पीस तो चलिए देखते हैं कि इस मास्टर का क्रिएटर कौन है मीन्स अभी चलते हैं हम किचन में I must say that the chef and kitchen staff are incredibly skilled and passionate about their craft. इसीलिए तो यहाँ का food is simply divine. So guys, this was my today's vlog. Eldorado club में मैं आज आपको लेके आई थी food was super super super awesome And ambience तो मैंने आपको दिखाया ही क्लब भी दिखाया बहुत ही जबरदस्त है मतलब एल्डोराडो में आना ना बहुत ही अच्छा है जल्दी से आइएगा प्लान कीजिएगा अपना नेक्स्ट वीकेंड एल्डोराडो में अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ की फूड रिकमेंडेशन स्टार्टर्स में तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी सुशी एंड मेन कोर्स में आपको पनीर लबाबदार आज मैं रेकमेंड करने वाली हूँ मतलब ऐसा पनीर लबाबदार ना सच में मैंने ट्राई कहीं नहीं किया है उनकी उसकी जो ग्रेवी थी ना बहुत ही रिच थी बहुत यम था फूड एंड अब मैं आपको मिलने वाली हूँ नेक्स्ट वीक कुछ नया कुछ बहुत ही जबरदस्त लेके आऊंगी